армысыздар ардақты ағайын қайырлы күн қадірлі телекөрермендер біздің ай ажарлы гүл өңді керімсал кербес сұлу қыз келіншектеріміз қазақтың ең сұлу ең ақылды ең ибалы қыз келіншектеріне арналған саяқ бағдарламасы бүгін тағы да өздеріңіз үшін қызмет етуге әзір бір сағат бойына біз бүгін сіздерменен ең керемет қазіргі таңда актуалды болып жүрген тақырыпты қозғап отырмыз ә, самооценкамды қалай көтеремін яғни өз өзіме деген бағаны қалай түсіріп алмаймын өзімді құрметтеуді қалай үйренемін өзгеге қалай Э, құрметпен қарауды үйренем дегенде балама сөзі бар шығар бұл сұрақтардың барлығына біз өз тарапымыздан мамандар өз тарапынан жауап қатып ортақ мәмілеге келеміз деген ойменен біздің бағдарламамызға келіп отырған меймандармен таныстыруға рұқсат етіңіздер жалпы өзімнің жақсы көретін әнші әпкем ұлжан айнақұлова және сіздердің де екеніңізге еш шүбәм жоқ қош келдіңіз әпке қош көрдік тамаша өте сұлусыз көркемсіз және де психолог рауана сағадиева сәлеметсіз сәлеметсіз қош келдіңіздер көңіл күйлеріңіз қалай сұлу жандар керемет тамаша бәрекелді енді сіздер байқап отырсыздар бүгінгі таңда қазіргі таңда мынау ақпараттық ақпарат өте көп интернет деген қазір қолжетімді бағада өзінің ойы қалыптасып үлгермеген өмірдің ашы түсін көп көріп қалған қыз келіншектер өмірдің кейбір сауалдарын сауатты сауатсыз психолог коуч мамандардан көп алып кетті шатасқан үстіне одан сайын шатасып жатқан жағдай бар біз енді осы өзіміздің қыз келіншектерге арналған бағдарлама арқылы дұрыс мамандарды шақырып оларды мазалаған сұрақтарға жауап беру сонымен самооценка дегеніміз не самооценка ә, жалпы қазақша баламасы өзін өзін бағалау дейді бірақ мағынасын жоғалтып алады бәріміз білеміз ғой самооценка деген негізі қандай сөзден шыққан ә, самоценность деген сөзден шыққан яғни өзінің құндылығын сезіну дейді жалпы өзінің іштей құндылығын сезіну бұл барлық адамдардың ә, базовый потребность дейді негізгі қажеттілік дейді сол қажеттілігіміз қанағаттанбайынша біз ешқашан өмірден ләззат ала алмаймыз дегенімізге жете алмаймыз арман мақсатымызды айқындай алмаймыз яғни өзімізге деген сенімділігімізді жоғалтамыз көрдіңіздер ма яғни самооценка деген самоценность яғни өзіңе деген сенімділікпенен құрмет және достоинство дейді енді абырой деп аударылады бірақ достоинство деген жақсы яғни сен ортада өзіңді қалай ұстауды қарым қатынаста қандай позицияда болуыңды ә, қандай сөз айтуды не істеуді соны білетін өзінің шекарасын білетін границы сондай адамды не дейді самодостаточный адам дейді сол кезде ғана мысалға көп адамдар ә, сіз дұрыс айтып жатырсыз қазіргі таңда 21 ғасыр жалпы ғаламтордың дамыған ә, заманы ә, сараламай келіп жатқан ақпарат мың сан миллион десек те болады иә оның кері әсері неден ә, жаңағы ә, көп қазіргі таңда псевдо психологтар, псевдо коучтар дейді неге иә, иә. себебі олар батыстың американың басқа елдердің ғалымдарын алып келеді тағы біздің санамызға жат нәрселерді тек балама қазақша таза аударады дағы буквальный перевод дейді сөйтеді дағы біздің миымызға құя береді көрдіңіздер ма ол біздің менталитетке одан біздің қыз келіншектер шатасады біздің қыз келіншек шатаспақ түгілі басқа жолға кетіп қалып жатыр ғой сіз сіз бағана дұрыс айттыңыз иә жинаймын деген мен одан ары шашып жібереді иә көрдіңіздер ма сосын анау айтты мынау айтты яғни қағаз бәрін көтереді иә біреудің атағын біреулер мысалға өсіріп өтірік айтса да оған сеніп аңқау қазақ дейді ғой иә біз иә, сенгіш иә. халықпыз иә. өйткені біздің жүрегіміз таза мейірімді халық болғандықтан өте <laughs> өте сенгішпіз соны пайдаланады өкінішке орай пайдаланып өз деген мақсаттарына қолданады иә өйткені біз дұрыс қой біз сенеміз ғой өйткені сіз мысалға жаныңыз таза болғандықтан адамға жамандық ойламайсыз дұрыс па сізден бір ақыл сұраса шынайы бересіз ақыл кеңесіңізді дұрыс па сосын біз де жалпы қарым қатынасты қалай ә, құрамыз иә өзіміздің жан дүниеміздің призмасы арқылы егер жаның таза болса сен ойлайсың барлық адамдар сондай жан солай солай солай көрдіңіздер ма жаман ойлай алмайсың көрдіңіздер ма ол мүмкін емес олай ойлау дейсің иә иә сөйтеміз дағы өзіміз тұзаққа түсіп қаламыз өзімізге өзіміз тұзақ түсіп өзімізді өзіміз өзімізге проблема не қылып <laughs> өзіміз қайғырып осы арада ұлжан әпке сіз не дейсіз адам өзін өзі қалай бағалап үйрену керек енді мен соны балалық шақтан бастағым келеді өте дұрыс бала кезіңде ә, сен қандай ортада өстің ә, қандай тәрбиеде болдың әке шешең сені қалай тәрбиеледі қалай өсірді сені соған байланысты көбіне содан кейін мына э, қанмен келетін дүние бар ген дейді ғой сонымен келетін де дүние бар мінез болу керек адамда түрін айтып кетсем иә адамда негізінде мінез болса ол әр уақытта өзінің дегеніне жетеді бірақ енді өмір болғаннан кейін неше түрлі жаңағы ә, жағдайлар болады ә, бір тойтарыстар болады басыңдан да, да соғасың мында да соғасың бірақ енді қанша таяқ жесең де жоқ мен ә, ары қарай мен өмір сүре аламын мен ары қарай осы алған мақсатымнан қайтпаймын қайткен күнде де мен соған жетемін деп адам ұмтылса өзіне өзі жаңағы өздеріңіз айтып отырған өзіңді өзің бағалап өзіңе өзің сенімді болсаң сонымен ары қарай сол бала кезден мінезден басталады бала кезде қалыптасқан мінезден айтайын дегенім сонда бала кезден қазір есіме түсіп отыр ә, мен өмірі атқа мінбегем қойшының қызы болдым да сонда бір ә, асау кере, кере қарагер ат деген әкемнің аты болды әкпем э, алматыдан интернаттан келіп мені күтпей мен ойынға кеткем ғой э, өріске малға кетіп қалыпты атқа мініп мен ана э, жуас жоқ ана асауатқа атқа мен әкпеме барам деп жанда сол кезде мен өзім ойлаймын сонда бір бес алты ғана жастамын көп болса асау атқа асау атқа жылап отырып әкеме бой бермей отырып асау атқа мініп бір қырқаны асқаннан кейін тоңқалаң <laughs> міне сонда ойлаймын ойлаймын қазір қазір ойлаймын да сонда менде сол кезден бастап мінез қалыптасқан екен деп мен өзім ойлаймын сол енді бала кезден ақырын ақырын қалыптаса беретін сияқты бәрекелді өмірде де солай ары қарай ә, жаңағы біліміңмен ортаңмен ә, санаң болса жаңағы көргеніңмен ә, кейде көргеніңді өзің басыңнан өткізбей басқаға сенбейсің өзің басыңнан өткеннен кейін ғана барып а осылай екен ғой деп өкініп барып қайғыдан жоқ олай болмайды былай болады деп өзіңді өзің ә, қамшылап отырып енді көп нәрсеге жетуге болады өзіңді өзің бағалай отырып самооценка деп э, айтсақ қазір енді бұл өзі э, қазіргі таңда э, мынау әлемдік бір неге айналып кеткен э, сөз бір иә сондай иә оны біз қазір өз өзіңді бағалау өз өзіңді деп отырған кезде көп адам кейде түсінбей де қалуы мүмкін сондықтан айып етпеңіздер біз мынау қазіргі қалыптасқан ашып иә, айтайын иә, қазір иә, иә енді қараңызшы осы біз қазір үстірт көп нәрсені кетуіміз мүмкін ең болмаса бір тармағын ашып айтып біздің қазақ әйелінің өз өзіне деген құрметін оята алсақ біздің бүгінгі бір сағаттық эфиріміздің босқа кетпегені болады самооценка түрлі болады екен иә тағы да орысша деп айтсам иә. енді айып етпе завышенный заниженный және де адекватный осы үш э, тіркес бар иә осыны э, қазақшалап та айтайық және бұл кімде болады осындай самооценканың түрлері болады жалпы енді мен жаңа ұлжан әпкеміздің айтып кеткеніндей бұрынғы заманда психологтар болмаған бірақ дана адамдар болған даналығын тыңдай отырып мен сіздерге ғылым тілінде айтайын жалпы самооценканың қайдан қалыптасуын ғылым үш түрлі фактор бойынша берілген біріншісі бұл балалық шақтағы травмаларымыз біз бәріміз балалық шақтан келгенбіз иә оны да бөлуге болады балалық шақтағы травманы қалай алады бұл көптеген балаларға шектеу қойғандықтан анауда Ана, болмайды мынауда ананы істеме анда барма ананы айтпа шектен тыс шектеу қоямыз запрет қоямыз иә балаға өздігінен өзінің жаңағы ә, әлеуетін дейді потенциалын ашуға мүмкіндік бермейміз ә, бұл жаңағы гиперактив гипер ә, опека дейді да яғни қорқамыз ана бала бір, бір нәрсеге не қылып қалады деп на самом деле біз баланы жауып тастаймыз қамқорлық шектен тыс қамқорлық иә одан қала берсе жаңағы ауыр сөздер сөйлейді балағат сөйлейді айқайлап даусын көтеріп ұрсады ұрады балаларға одан қала берсе қазақтың керемет нәрсесі ананың баласы жақсы қарашы сен неге олай істемейсің яғни салыстырады көрдіңіздер ма ондай кезде баланы мен жаңа басында айтып кеттім біздің негізгі қажеттілік бұл бізді не істеу қабылдау яғни самооценканың түбінде тұрған нәрсе сен қалай барсың солай өзіңді қабылдап үйрену балаға әй әй деп түрткілей берсе шектеу қоя берсе ол өзін бір дәрменсіз әлсіз басқалардан кем мен махаббатқа лайық емеспін деген үлкен өмірге бейімсіз адам өседі көрдіңіздер ма бірінші фактор жаңағы баланың өскен кездегі самооценкасының төмен болуына әсер ететін екінші фактор өте маңызды жаңа генетикалы деп айтып кетті ғылыми түрде ол биологиялық дейді яғни бір отбасыда екі бала болсын иә екі баланың биологиялық тұрғыдан темпераменті типі мүлдем басқа иә. мінезі біреу орхидея сияқты комнатное растение нәзік сезімтал егер оған сен жамансың сенің көзің анандай сен мындайсың десе ол сынып қалады көрдіңіз ба яғни оның ә, типына қарай жанның ә, ерекшелігіне қарай оған басқаша қарым қатынас жасау керек егер жақсы көретін сыйлайтын бағалайтын ата ана болса иә екіншісі ә, ромашка сияқты асфальттан да өсіп шығатын мықты мінезді <laughs> деген сияқты қайратты болады яғни ешқандай бір ә, біреудің кері ой пікірі реакциясы немесе жаңағы сенімі оны не істейді не интересует дейді ол любой кез келген ситуациядан жеңіп шығады да оның самооценкасы әр уақытта жоғары болады көрдіңіздер ма бұл биологиялық тұрғыдан бес бала болса бесеу бес түрлі болады иә. сол ерекшелікке де мән беру керек үшінші фактор үшінші фактор бұл әрине өмір тәжірибесі яғни ортамыз өмірдің өзі ұлы ұстаз дейміз иә? ортамыз біздің жетпіс пайыз адамның қалыптасуына орта әсер етеді ватсап жүйесіне инстаграм жүйесіне келген сұрақтар да бар екен жалпы мен өзім ойымдағы осы сұрақ біз мұсылман әйеліміз ғой қазақ әйеліміз қазақ әйелі қашанда именіп тұрған иә ибалы ибалы болған инабатты болған енді осы ибалық имандылық әдептілік деген ә, көркем мінезділік деген осы қасиеттерменен ә, самооценканы біз бір неге қоя аламыз ба екеуі екі ұғым емес пе қаншалықты міне мысалы сұрақ мынандай келіп тұр қайырлы күн дейді тақырыпқа сұрағым самооценканы көтерем деу тәкаппарлық емес пе мұсылман адам кішіпейіл болу керек қой дейді міне ә, басынан тыңдады ма тыңдамады ма көрдіңіздер ма самооценка деген бұл өзіңді қабылдау мен айттым ғой түбінде жатқан қандай қалыптасың сол қалпында қабылдау егер сен жамансың десе сен соған сеніп қалсаң сенің самооценкаң төмен екені міне қазір завышенный заниженный адекватный самооценка туралы да айтып кетемін яғни біреудің бір дестен саған айтқан сыны мына көйлек саған жараспайды десе болды бітті сен ауыстырып басқа көйлек киіп алдың ба <laughs> значит сенің самооценкаң төмен өйткені сен автоматически ана адамның ойына сеніп қалдың значит оның айтқан авторитет сен үшін көрдіңіз ба яғни самооценка деген бұл өзіңді қабылдау мына көйлек маған жарасады себебі ұнайды яғни ең бірінші айтар кеңесім сіздер жан менен тәніңіздің қалауыңызға көңіл бөлсеңіздер өзіңізді қабылдайсыздар өзіңізді иә, тыңдаңыз дейсіз тыңдаңыз иә? қабылдаңыз жан тәніңіздің қалауын жасауға тырысыңыз шоколад жегің келдіңіз ба барып ерінбей барып алып келіп жеңіз ертеңнен бастап пп ға отырып диетаға отырып спортпен айналысамын дедіңіз ба айналысыңыз бұл деген өзіңізге деген махаббаттың шынайы көрінісі келесі бұл өзіңе құрмет тұту ә, сіз бағана керемет бір ә, мұхаммед ғалихи ассалам әңгімесі туралы айтып кеттіңіз ә, сол жөнінде айтқым келіп отыр ә, біз өзгеге құрметті керемет көрсетеміз сәлеметсіз бе төрге отырыңыздар қандай кереметсіз өтірік болса да комплименттерді айтып жүреміз иә ал бірақ өзімізге айнаға қараған кезде мә мен мен ісіп кетіппін түрім жаман екен деп көрдіңіздер ма яғни самооценканың төмендігі де осы біз өзімізге бір жылы сөзді айта алмаймыз қолдау көрсете алмаймыз яғни қабылдау құрметтеу қолдау көрсету міне үш асыл нәрсе асыл нәрсе жанапке тағы да біраз сұрақтар бар екен мен бір, біразын сізге айтып кетсем сіз ә, өз ойыңызды пікіріңізді білдірсеңіз кейде болады дейді сол кезде ата анамды ойлаймын дейді самооценка яғни кейде ата анамызға дұрыс құрмет көрсетпей жүрген сияқтымыз сондай кездер болады иә соны айтқан шығар деп ойлаймын басқаларға қарап өзімді төмен сезінемін материалдық және моральдық жақтан да иә болады кейде қатты мұңайып болашағым туралы алаңдаймын дейді ассаламу алейкум алейкум ассалям адам жүрегі қаншалықты төзімді мысалы сырттан келетін әр түрлі қадау қадау сұрақтар өкпеңді жаралайды бауырыңды жаралайды жүрегіңді жаралайды ең соңында өлімші бір күйге жетеді ғой анадай моральды тұрда адам өзін өлтіріп тастайды иә соны айтқан болар деп ойлаймын ата анамның сенімін ақтай аламын ба деп уайымдаймын дейді көбіне ата ана хақында екен енді бұл өте жөнді сұрақтар деп ойлаймын сіз қалай ойлайсыз жалпы сіздің балаңыз осы жайында сіздің ұм, сіздің көңіліңізден шығам деп сіздің разылығыңызды алам деп сондай бір сұрақтар қойған кез болды ма ана мен қыз арасында дегендей енді ана мен қыздың арасындағы сырласу енді мен екінің бірінің екінің бірінің ананың мойнындағы нәрсе ғой енді ә, болатын нәрсе ә, енді кейде бір жаңағы естіп жатам құрбыларымнан болсын қызымның құрбыларымнан болсын аналарымен, дәп мен қызыммен сырласқандай сырласа алмаймыз қандай енді кезінде қызымның құрбылары айтатын екеміз қызымыз екеміз құрбылар сияқты отырып әңгімелесіп бір бірімізге сырымызды айта беретінбіз бірақ енді бәріне емес әркімнің өзінің сыры бар ғой <laughs> айтылмайтын иә. <laughs> айты енді қызым не дерін білмеймін енді өзімнің әке шешелеріме келетін болсам мен екі тәрбиеде болдым да жаңағы сіз айтып жатырған бала кездегі бір ә, травма ә, травма дедіңіз ғой сондай травма менде де болды мені асырап алған травма болды сол маған ең үлкен не болды бір жүрегіме қадалған дүние болды қалай асырап алған жаңағы менің өстен әкем мені тәрбиелеген мен айнақұловамын ғой иә. өстен айнақұлов ә, э, мені өзінің ә, жаңағы э, балдызынан балдыз болғанда ер адам қайын енді әйелінің иә, иә, інісінен асырап алған ғой сол енді сол ғана жаңағы жүректе қалып қалған а бірақ мен жаңағы асыраған әкеме өмір бақи міне қырық жылдан асып кетті ол кісінің кеткеніне ол кісі мені маңдайымнан шерткен жоқ бір ауыз сөз айтқан жоқ соғыстың арқасында мен өзіме өзім өзімді өзім бағалап жан жараңызды жаздыңыз ғой жазғанда енді ол тоғызыншы сыныпқа дейін ол кісі тірі болды да одан кейін қайтыс болып кетті әңгіменің үлкені содан кейін басталды оғанға дейін білген жоқпын кейін ә, сезіне бастадым да сонда жаңағы өзім кейде іштей өкінем әй әкеме еркелеп жүріп әкемнің қадірін білмей қалдым ау деп сондай бір өкініштер болмаса деймін да енді ондай ондай дүниенің бәрі болады адам болғаннан кейін пенде болғаннан кейін ә, сосын жаңағы аналы ана енді туған анамның да қадірін білмей қалдым ау енді сен мені асырауға бердің деп ренжіп жүріп жаңа туған анамды ренжіттім ау деген менде өкініш бар ал басқа жағынан енді мен өзімді былай қандай жағдайда болсын жаңағы өзімнің жаңағы етік жаңағы өздерің айтқандай то жоғары кетіп қалмай төмен түсіп кетпей иә. өзім ана адекватты түрде орта, орташа жағдайда біреуден аспай кем алмай деген сияқты сондай өзімді өзім қайрап осы уақытқа дейін жеткен жайым бар енді мысалға кезінде балалық болған шығар еркелік болған шығар сол әкемнің жаңағы еркелеткенін түсінбей қалғаным и жаңа ә, өзімнің жаңағы туған анамның мені дүниеге келтірді ғой ол сол үшін мен ол кісінің алдында қарызбын ғой деп мойнымдағы бір қарыз сияқты болып кетті енді сондай жағдай болмаса екен бірақ та мен сонда анамен өйтіп сырласа алмадым сондай сырластық сондай бір бірімен ұғысу дүние қызыммен болмасыншы деп сонымен жаңа қызыммен осы уақытқа дейін сырласып мұңдасып бір бірімізге енді қызымсыз жаңаға, қадам аттамайтындай жағдайға жететін болдым ғой өз өзіңді бағаламау яғни раббым алла тағала сіздің бұл жалған ғұмырда жақсы адам болған кезде оның ішіне бәрі саятын шығар иманды адам болды жан жағыңа шуақ шашу жан жағыңа жақсылық тілеу yeah. Иә. ниетіңді тазалау қандай жағдай болған кезде ол бұл өмірдің көңілдердің соғысы екені ақиқат Э, ғайбат сөздердің соғыс екені ақиқат соның бәріне қарамай алла сізді қандай осы мысалы сізге біреу етжеңді болып келеді мысалы мен сияқты иә бірақ мен өзімді жақсы көремін <laughs> иә, иә. Э, біреу басқа дегендей сияқты әркім өз әркімді алла тағала иә. талғамында болған кезде алла оны қалай етіп жаратқысы келді соған алланың сені жаратқан қабылдай алмасаң жаңағы мен соны айтып жатырмын иә иә түрлі анаған қарап анау менен әдемірек анау менен арық ананың көзі әдемірек екен анау менен бай екен ананың көйлегі керемет жарасымды маған дым жараспайды мен не істесем де мен неге сіз сияқты болмаймын мен неге нәзік емеспін мен неге ашуланшақпын деген сұрақтарды қазіргі таңда деген қыз иә, келіншектер иә, көп иә. қояды ашулану ә, кейбір уақыттарда сабырсыздық таныту бұл қылмыс емес қой негізінде оның орнын толтыруға болады осылай өзіне тым көп сұрақты қоятын қыз келіншектерге не дейміз <laughs> жаңа басында сіз айтып кеттіңіз ғой бір сұрақты иә жаңағы анасының алдында сізде айтып жатсыз ананың алдында бір қарыз болдым ба дегенді бұл бастапқыда бейсана түрде жаңағы мені тастады деген өкпе болды өкпе жаңағы мен бір нәрсе қарыз боламын ба деген кезде көп атаналар аналар балаларға қалай бар солай қабылдауды ол қалай бар солай қабылдау бұл да өнер иә оған үйрену керек бірақ ата аналар көбіне мысалға мынандай нүкте қояды да баласы мына нүктеде сен міндетті түрде мынаған жетуің керексің дейді болды менің қалағандай бала болуың керексің иә яғни ата ананың өзінің бір картинасы болады да менің балам мынандай болу керек деген сияқты бірақ ол картинасы баланың шынайы потенциалы дейді оған жетпейді жетпейді оның деңгейі емес содан сөйтеді дағы әйгілі футболшы болсын немесе балерина болсын өзінің яғни көп ата аналардың қателігі өзінің кішкентай кезіндегі армандаған нәрселерін жете алмаған нәрселерін балалар арқылы шығарғысы келеді көрдіңіздер ма сөйтіп баланы не істейді жылатып миын шашыратып кейін бала өскен кезде өзін жинау үшін мамандарды іздеп біз сияқты сонымен өмір өтіп кетеді бақыт бақытты болуым үшін мен не істеуім керекпін деп жүреді сонымен өмір өтіп кетеді ал әйел туралы айтқым келген кішкене сәл ә, темаға ауытып кеттім бірақ yeah. Иә. мен ойлаймын өте пайдалы деп иә. ойлап жатырмын әйелдің жаңағы ә, әсіресе біздің менталитет ә, ислам дініндегі сияқты әйел инабатты бір басы ә, басы кішкене кішірейіп төмен болуы қызға қырық үйден тию дегені өзін өзін қабылдау самооценкасы түсіп кетеді дегенге мүлдем қарама қайшы нәрсе неге өйткені ең бастысы бір нәрсеге оралайықшы біз әйел табиғаты деген нәрсе бар яғни табиғаттан берілген қасиеттер ол не ол ошақты түтетіп үйдегі комфортты жасап бала табу ең басты біздің мақсатымыз бұл әлемдегі әйелдердің бәрінің іштегі еркегіне жағдай жасап, бала ұрпақты өмірге алып келу одан кейін барып самореализация жанама сұрақ жанама сұрақ бізге самооценканы көтер үйтпе сүйтпе бүйтпе деп психолог мамандар жаңағы псевдо деп айттыңыз соны үйретіп қояды бірақ дәл қазір бізге актуалды тұрған не нәрсе қазақ әйелі ерінің ә, сөзіне қарсы келмей ер нені қалады соны орындау дегеніміз самооценканың төмендігі емес қой емес емес емес себебі қараңыздар ә, біз өзімізге тән адамды жақындатамыз да ә, что отдаешь что притягиваешь дейді сіздің жаныңыз неге толы сондай ортаны сіз тартасыз өзіңізге қарай яғни егер сіздің күйеуіңіз сізге ұнамаса ол күйеуіңіздегі бір мінез құлық емес ол сіздің ішіңіздегі бір проблема сізді раздражать етіп жатқан ең бірінші мәселе көрдіңіздер ма екінші мәселе сіздің еркегіңіз не десе де сіз оған тидіңіз ғой иә яғни бұл жерде сенім деген нәрсе тұрады сенім егер сіз оған сенсеңіз ол сізді кез келген нәрсені алып шығатынына қамқор бола алатынына жақсы көретініне сіз басыңызды иесіз бұл самооценканы түсіру керек емес яғни бұл да өнер сол күйеуіңіздің қандай мінезі бар сол мінезіменен қабылдау бұл жерде мәселе сізде болып тұр ғой мен оған иә деп келіссем значит менің жеңілгенім деген сөз бұл деген өзіміздің әйелдік табиғатқа қарама қайшылық қой әйелдің табиғатында не жатады ұрыспау ол ол мужская энергия дейді да еркектік энергия әйелдік энергия қабылдау кішкене уақыт араға салу а деді ма б деме жарайды сіздікі жақсы ашуы басылғаннан кейін тамағын бергеннен кейін жылы сөйлеп қалағаныңызды алып аласыз мынандай нәрсе бар ғой әйел мойындейді бұл даналық иә иә әйел мойындейді бас неде тұрады мойында тұрады еркек бас дейді мойын қайда бұрады бас сонда бұрылады сондықтан ақылды да даналы инновативалы мойын болыңыздар <laughs> бұдан біз не түйеміз біздің даладағы біздің атаңызға айналған аналарымыздың бізге қалдырып кеткен үлгі өнегесі сонау айша анамыздан бастап бізге жақсы адам болуға өзіңнің қадіріңді қасиетіңді бағалауда да жақсы жар болуда да жарыңның разылығын алу арқылы алланың разылығын алуда да соның өзі жеткілікті екен өзіңе деген құрметті де сен солай иә жаулап аласың енді қараңызшы мынандай жағдай бар енді біз э, бағдарламада андай әсіре қызыл көп сөз айтып сапырып бүйтіңдер сөйтіңдер деуден аулақпыз өмірде қалай солай айтқан жөн өйткені иә. біз алыстамауымыз керекпіз шынайылықтан алыстамау керекпіз кейде бізде болады ә, мынау түрлі ә, мысалы мынандай көзің қисық мысалы бір ұсқынсыздау көрінуге мысалы бір қатты күліп қалды деп өзін өстіп жаба салатын мысалға мен әдепсіз көріндім ғой деген сияқты қатты күлдім иә енді иә. әрине бізге ә, мұсылман әйелге қатты күлуге болмайды болмайды мысалға ол оның табиғаты мысалға иә, иә, иә. шектеулерді тым көп қою ә, енді бірді айтып бірге кетіп жатқан сияқтымыз бірақ дей тұрғанмен де мынандай бізде қазір көп ә, нелер бар блогерлар бар аха әдемі жерде ғана тамақ ішемін қымбат бағалы ыдыстан ғана ә, мен тамақ жеймін өйткені мен өзімді қадірлеймін өзімді бағалаймын мен тек қана қымбат салонға барамын сенің қай жерің кем мен өте қымбат сөмке сатып аламын ол құны 10 миллион теңге тұратын бірақ өзі ол кредитке ма бірдеңеге алып жатыр иә сосын үйінде деген тек қана мен осындай күні бойы ыбырсып иә. жатады ол үй бірақ дәл сол бір жерін ғана сыпырып қояды да мен өзім өте тазалықты тұрамын деген сияқты нәрсені көп айтады сосын фильтрсіз көрінуге ұялады бояусыз көрінуге ұялады өзін тек жақсы жағынан көрсеткіш біздің блогер кейбір жұлдыздарымызға не дейсіздер енді бұл жерде ә, подмена дейді ә, жаңағы комплекстің үлкен үлкен шынайы көрінісі жалпы инстаграм әлеуметтік желілер қазір табыс көзі болып кеткен көрдіңіздер ма бұл жерде сол ар жақта адам қалай қабылдайды бұл ақпаратты деген тұрған ой сана жоқ тек қана мен қалай ә, миллион подписчигін жатқызады тұрғызады тамақ ішкізеді көрдіңіздер ма тек қана ақша материалдық тұрғыдан ғана олар жаңағы шабыт алып мотивация алып отырады көрдіңіздер ма ә, бұл әрине не істейді сананы улайды улайды қазіргі таңда мен айтып кеттім жиырма бірінші ғасырда трендтер өте көп соның бірі көріну болу емес шынайы емес жақсы бақытты әл ауқаты керемет болып көрінеді бірақ бұл де бұл да самооценканың төмендігі көрдіңіздер ма фильтрсіз өзін түсіре алмау деген қалай бар солай қабылдамайды өзін қабылдамайды мен туралы көрермен жаман ойлайды деп ойлайды яғни біреудің ой пікірі мен реакциясы оған маңыздырақ өзінікінен гөрі әжімдерін санап кетеді деп ойлайды әрине ал өзін бағалайтын қабылдайтын сыйлайтын адам әрбір әжімін жақсы көреді себебі әрбір әжімі ол бақытты өмірінің бір тарихы әрине әрине әрине ә, бізде өте көп енді қараңызшы мысалы ұм, бізде мотиваторлар деп айтады кейде э, тіпті өзімде бір ә, жаңа мен психолог емеспін бірақ адамдарға бір сәуле шашқым келіп тұрады оны жасырмаймын иә бір адамға болсын бір жақсы ылық қайбір өнер адамы иә, өзі сондай әнімен болсын сахнадағы бір әдемі киім үлгісімен болсын иә, иә. иә енді көптеген мотиваторлар солай мынандай болайық бүйтейік сөйтейік деп жатады да бірақ өзі де сондай бір мотивацияға мұқтаж мұқтаж болады иә бұны қалай түсінеміз ол біреуге мотиватор болуға қақылы ма сіз сіз айтыңызшы мен, ә, біреуге мотиватор болу мен ойлаймын онда өзін өзі алдау ғой ол өзін өзі алдап отырып біреуге де ақыл айтып мұқтаж мұқтаж иә, адам бірақ басқаларға иә. соны беремін деген енді сол ол өзін өзі алдап біреуге көмек жасап отырған сияқты өзін өзі алдап біреуге мотивация жасап отыр өйткені өзінің жеке басында ол құдай ау неше түрлі проблемалар толып жатыр ол пенде болғаннан кейін басында неше түрлі проблемалар бар а бірақ сөйте тұра жаңағы сіз айтқандай жаңағы одан табыс табады ақша тапқаннан кейін амал жоқ ары қарай жаңағы тірлігін жасай береді бұл жерде содан кейін мен өмірі мысалға енді сендер психологсыңдар ғой психологқа өмірі барып көрген емеспін білмеймін өзіме өзім психологпын жаңағы айтқандай құрбыларым бар өзің айтқандай достарым бар енді неғып болмай бара соларға барып ақылдасып сөйлесіп ішімдегі мұңымды шағып құдайға шүкір аллаға тәубе құрбыларым бар солармен сырласқаннан кейін ішім тазаланғаннан кейін қайтадан өз қалпыма келемін біреудің ойына пікіріне мұқтаж болмау дегенді э, самооценкамен қалай бір арнада осы сауалдар тоғысады екен өйткені мен өзімді жақсы көремін мен осылай қабылда э, жасыл көйлекпен мысалы иә тағы да басқа келіспейтін дүниені жасап алады шашын өріп болмасам жаңағы еті себебі деген сияқты иә, иә. иә мен мен осылай киіндім мен осылай қабылда деген сияқты мен қоғамдағы иә. жалпы дүниемен менен келісу қанша мысалы да Лапковский деп айтып жатамыз иә мысалы бұл қаншалықты дұрыс э, бір қоғамдық көлікте ауаны жақтыр ә, суықты жақтырмайтын терезені ашып қойдық және суықты ә, таза ауаны жақсы көретін екі адам отыр қандай ортақ келісімге келу керек деген сияқты нәрсе ғой мысалы сіз ә, біреулердің ой пікіріне мұқтаж болдыңыз ба сол сізді жүрегіңізді жаралап тастаған кез болды ма өз өзіңізге қалай баға бердіңіз талай болды ғой мхм не істедіңіз әпке Оны қайсы бірін айтамын қазір есіме түспейді <laughs> бірақ, соған қарап самооценканың деңгейін білуге болады да сіз қалай мысалы самооценканы мен мысалға айтып жатырмын ғой менің өмірлік ұстанымым менің самооценкам а, кейде завышенный болып кетеді бірақ ол да қажет не үшін қазір айтамын а, бірде төмендеп кетеді бірақ адекватты ұстауға тырысамын өйткені ә, самооценкамның бар екені мен ә, абыройым бар мен қалай бармын солай өзімді қабылдаймын бұл екеуі өте тығыз нәрседе тұрады да мен құрметтеймін мен бірінші орынға әр уақытта өзімді қоямын енді әрине бірінші аллах тағала барып өзімді қоямын иә, иә. ал отбасыңыз еріңізді жалпы ә, круг самооценки деген бар бұл энергетикалық тұрғыдан да жалпы бұл, біз әлемге келген біздің әрқайсымыздың задачамыз бар деген сияқты миссиямыз иә. бар деген сияқты әр адам мысалға еркек әйел еркек өзінің ә, круг ценностінде әйел өзінің круг ценностінде бірінші орында тұру керек неге өйткені бүкіл әлем қоршаған орта біз энергиямен алмасамыз бірін бірімізбен қуат аламыз тәнімізді нәрлету үшін біз не істейміз тамақ ішеміз тамақтан энергия аламыз көрдіңіздер ма жанымызды нәрлету үшін біз не істейміз бізге жылу керек махаббат керек құрмет керек жақсы қарым қатынас керек жақсы сөз керек көрдіңіздер ма егер сіз өзіңіз соған толмасаңыз күн бола алмасаңыз иә сіз қалай жарқын нұрыңызды шаша аласыз сіз қалай махаббатты бере аласыз біреуге сондықтан әр уақытта адам өзінен бастау керек сіз өзіңіздің жан тәніңіздің қалауын қанағаттанбайынша тағы да айтамын өмір бақи стрессте жүресіз біреудің ой пікіріне тәуелді жүресіз біреудің айтқанына сізге деген артып қойған ата анаңыздың артып қойған сізге сенімін қарызыменен қарызына тәуелді болып жүресіз анам маған врач бол деген мен врач боламын бірақ мен художник болуды армандағанмын мысалы өзімді сындырып тастадым дағы біреудің айтқанымен қалауымен жүріп кеттім дейді көрдіңіздер ма яғни бұл жерде тәкаппарлық эгоизм емес бұл жерде адекватты бірінші өзің толып ал өйткені адамның жаны бір сосуд дейді да сен неге толасың соны бересің адамдарға дейді егер сен өзің жақсы көріп білмесең аллах тағала сөйтіп айтқан ғой ең бірінші садақаны махаббат өзіңнен баста дейді егер сен махаббаттың не екенін білмесең сен басқаларға бере алмайсың ал махаббат деген не махаббат деген служение дейді құлшылық жасау өзіңнен баста дейді қандай әдемі сонда ғана сен басқаларға бере аласың құлшылық жасау махаббат деген құлшылық жасау үшінші қайтарып айтайын махаббат деген құлшылық жасау жаратушыңызға безусловно иә өзім үйде жүрсем жақсы болып өзімді әдемі сезінем, ал басқа жаққа шыққанда өз өзімді ең төменгі дәрежеге түсіп кетемін не істеуге болады дейді және бір сұрақ сәлематсыздар тұрмыстамын кішкентайым 4 айлық босанған соң қатты жидім. толып кеттім жолдасымнан еш қолдау көрмеймін неге үйтесіз? <laughs> осы уақытқа дейін алты жыл болды отбасылы болғаныма боянбадым өзіме қарамай жүре бердім осыған үйренген жолдасым боянсам жараспайды дейді маған көкті ұнайды оған ұнамаса маған да ұнамау керек сияқты <laughs> істеген тіршілік қызыл түсті киіп алып көк түс деп ойлай берсеңізші <laughs> істеген тіршілігімді бағалам болмайды шаршатады түсінбейді о қанша негатив не дейміз енді бұл жерде қараңыздар ең бірінші бірінші айтатын нәрсем ә, өлімнен басқаның бәрін өзгертуге болады да әрине сондықтан бәрі сіздің қолыңызда иә. мұңаймаңыз мен айтам әр уақытта күліп ойнап өлі күлудің өзі бір сауап нәрсе да айнаға қарап күніге үш нәрсені айтайын ең бірінші өзіңізді қабылдап үйрену үшін қалаған нәрсеңізді істеп үйреніңізші көк жарасады дей ма а сізге қызыл ұнай ма қызылды киіңіз боянды ма бояндыңыз ба ұнамайды деді ма сіз күнге бояна беріңізші көзі үйренеді үйренеді <laughs> однозначно екінші нәрсе өзіңізді құрметтеу қалай оны жасайсыз бір техниканы айтып кетейінші иә айтыңызшы күнделікті таңертең тұрып алғыс айтасыз жазасыз кәдімгі алғыс айту күнделігі дейді книга благодарности дейді айнаға қарап өзіңізге айтасыз бірінші шүкіршілік етіп оянғаныңызға өзіңді қал, өзіңді қалай бар солай қабылдау деген бұл сіз азанда тұрдыңыз рахмет айтыңыз демалып жатсыз еркін рахмет айтыңыз сұлу әдемісіз рахмет айтыңыз ата анаңыздың ә, тыңдайтын баласы болып жүрсіз ба соған рахмет айтыңыз адамдарды бақытты қылып жүрсіз ба соған рахмет айтыңыз көрдіңіздер ма біз өзімізге алғыс айтпаймыз шүкіршілік етпейміз үшіншісі өзіңізге қамқорлық жасау яғни заботьтесь о себе дейді тоже бір техникасын айтып кетейін айтыңыз күніге кешке өтініш ә, жаңағы алғыс күнделіктің ар жағынан артқы жағынан арнап өзіңізге бес қасиет жазасыз бүгінде сіз не үшін ең мықтысыз за что вы молодец бес нәрсені жазасыз мен бүгін үлкен кісіге сеткасын апарып бердім мен молодецпін мен бүгін анама единица салдым мен молодецпін деген сияқты бес нәрсені жазасыз күніге сол сіздің самооценкаңыз көтеретін ең мықты техникалардың бүгін бесплатный психологтың қасында деп менің туған абысыным бар дейді ағамның көңілінен шығалмай алмай жүреді ұйқыны жақсы көреді болмайтын әңгімеге көп араласады ылғи кешігіп жүреді үйін жинап үлгермей жүреді әдеміленіп те үлгермейді ол кісінің сылбырлығына менің күйеуім де жыны келеді дейді сол кісінің самооценкасын қайтып көтерсем болады құдай ау аяулым <laughs> абысының үшін жаны шырқырап жатқан алтын жүрегімен айналды жанның кеңін ай жүрегінің кеңін ай десеңізші бұл жерде тағы мен бір айырып айтайыншы вот мысалға блогерлерге де қатысты ә, самооценкасы псевдо жоғары адамдар ойлайды екен қымбат киінсем қымбат машинада жүрсем қымбат тамақ жесем мен өзімді жақсы көремін дейді екен шыны керек өзін өзін шынайы жақсы көру адам сен мынандай кешіріңіз жүз елу екі жүз килосың я как есть өзімді қабылдаймын дейді <laughs> сен бірде бір кітап оқыған жоқсың иә я умная я люблю себя такой какая есть дейді да <laughs> то есть есть и казаться да понимаете яғни өзіңді қабылдау өзіңді құрметтеу өзіңді жақсы көру ғой өзіңді жақсы көрудің шынайы белгісі істегің келмеген нәрсені істеу азанда тұрғың келмей ма тұрып барып жүгіру өзіңе деген махаббат өзіңе деген самооценканы көтереді көрдіңіздер ма <laughs> яғни кез келген нәрсенің түбінде іс әрекет жатады іс әрекет іс әрекет еңбек өйткені ә, жоғарыдан ешкім сізге бере салмайды ешнәрсе бірақ бәрі ниеттен басталады ол кісіге айтыңыз еңбек етсін иә, абысын ерте, ерте тұрсын айтып жатыр бір кемшілігі бар иә. бұл үлкен кемшілік өйткені айтады ғой ерте тұрған әйелдің ісі артық еркектің ырысы артық деген сияқты иә. жалпы барлық адамның ерте тұрған адамның шыны керек энергиясы толы болады бұл да энергия тұрғыдан айтып кетейін күн шықпай тұрып мысалға намаз оқиды жаңағы зарядка жасайды жалпы мысалға шығыс жақтағы ғылымдар не дейді біз жеті чакрамыз ең астыңғысы чакра жерден алу үшін біз азанда күн шықпай тұрып 10 километр жүруіміз керекпіз сонда біз өзіміздің тәніміздің энергиясын көтереді екенбіз көрдіңіздер ма сонда ерте тұрған адамның бәрінің энергиясы жоғары болады энергиясы жоғары адам ғана потенциалын ашып өмірге пайда алып келе алады өзіне пайда алып келе алады денесі әдемі болады дені сау болады көзіне нұр шашылып отырады аузынан жылы сөз келеді не істейді ол сонда ол адамзатқа әлемге жақсылық қана алып келе алады ондай адам көрдіңіздер ма бәрекелді ұялшақтықты қалай жеңеміз дейді ұятсыз болу мен тым ұялшақ болудың ортасы қандай енді ұялшақ мысалға кішкентай енді жасөспірім қыз бір 12-13 жастағы қыз ә, өсіп келе жатыр иә өзінің бір ұнатып қалған жігітін көріп жаңағы ол неге десе ұялып қалады ғой ал ұятсыздық деген сол жігіттің көзінше енді мысалға аузынан бір жаман сөз шықса не болмаса бір жағымсыз қылық жасаса ол ұятсыздық қой ол енді жай бер жағын мен былай қазақилап айтқаным ғой неше түрлі тұрғыда жаңағы енді біздің заманымыз мынаның дамыған кезінде интернеттің дамыған кезінде жаңағы өздерің айтқандай ә, коуч моуч неше түрлі бәледен жаңағы мынандай жамылып алып еркектің қарым қатынасын айтып отырады ғой мен ойлаймын ол ұятсыздық ол мұсылманмын деп жаңағы аузына келгенін айтып отыратын жаңағы ер азаматпен екеуінің арасындағы қарым қатынасты айту деген енді ол ұятсыздық деп есептеймін жақсы адам ынжық қорқақ намыссыз болса оған ешқандай мотивация әсер етпесе не істейміз енді қараңыз <laughs> қорқақ қорқақ ынжық ынжық адам ынжық қорқақ намыссыз болса намыссыз дейді енді көрдіңіздер ма бұл жерде екі жақты да тыңдау керек өйткені көбінесе біз бір ақ жақты тыңдаймыз да мысалы көп сауалдарменен әйелдер келеді күйеулері туралы ол үшін оның күйеуі бір сондай да а басқа адамдар үшін ол мүлдем басқаша болып көрінеді бұл жерде тағы да айтамын мәселенің бәрі ол әйелдің өзінде болуы мүмкін комплекс комплекс комплекс неполноценности дейді көрдіңіздер ма өйткені шабыт бере алатын ә, өзі толы самооценкасы адекватный әйелдің қасында уақытша жұмыссыз қалған еркектің өзі көтеріліп оны бағалайтын болады әрине бірақ ауырып жұмыссыз қалып немесе бір жағдайларменен қолдау көрсете алмаған еркекті біздің тек қана қазақстанда ғана емес жалпы әйелдер не істейді қаралап шығады сен еркек емессің деп жерден алып жерге салып ол білдей бір ананың бүйтіп өсірген баласы оны қалай түсіріп тастайды көрдіңіздер ма яғни даже мына сөздерді жазғанның өзі мен, мен ойлаймын бұл ұят нәрсе өйткені ол кісінің өзі таңдады бұл біз егер айтады ғой мысалға жақсы абыройы бар адам достоинствосы бар адам ешқашан өзінің жарын балаларын туысын машинасын жамандамайды ол өзінің таңдауы таңдауы өзінің сол шыққан ортасы сол, жа, сол, адамдардан қай жері оның кем бұл мәдениет деңгейі деп айтамын бұл жаңағы біздің салт дәстүрден алшақтап кеткен адамдар жаңағы ұялшақтықпенен пенен ұятсыздықты да мысалға ұялшақтық деген бұл ұяңдылыққа жақын нәрсе бұдан ұялмау керек бұл жақсы нәрсе ғой бұл ибалықтың бір сипаты бірақ ол кісінің айтып отырғаны менің ойымша өз ойын пікірін айта алмайтын ортада өзін жаңағы жоғалтатын адам яғни сенімсіз ғой өзіне өзі жаңағы не дейді ғой неумение себя держать в обществе дейді да иә. ол скорее всего сондай ол бірақ ұялшақтық дейді да онымен жұмыс жасау керек бұл да комплекстің бір түрі адамның өзгелерден өзін кем санауы бұл психологиялық тұрғыдан өзін бір зияндылыққа ұшырата ма жалпы әрине әрине ұшыратады бұл жаңа кішкентай кезінен бері келе жатқан ә, балалық травмадан келе жатқан нәрсе әр уақытта біреумен салыстырып өскен бала ол дәрменсіз әлсіз мен махаббатқа лайық емеспін деген сенімсіздіктен өседі яғни кез келген нәрсе, жасаған нәрсесі мысалға ыдыс аяқ дұрыс жумадың тамақты дұрыс істемедің артыңнан жинамадың сабағыңды дұрыс істемедің деп өзінің қалауы бойынша жасатқан ата аналардың кесірінен өскен кезде сондай өзіне сенімсіз қателесуден қорқатын жетістікке потенциалы целый вагонный тележка болса да бірақ мына қорқыныш жібермей тұрады екен өзіне деген сенімділік көрдіңіз ба яғни самооценканы көтерудің бірден бір кереметі сіз ішіңіздегі потенциалыңызды ә, емес ләззатта жүріп қолдана аласыз ләззатта жүріп қолдана аласыз жақсы жақпы жалпы материалдық тұрғыда моральдық тұрғыда өзімді өзгелерден кем санаймын деген сияқты мысалы кейде болады ғой қонаққа баруға біртүрлі қымсынады өйткені ол өзінің құрбысы сияқты өзінің абысыны сияқты сондай бағалы сыйлықты ол үйге апара алмайды ол қолында барын апарады иә олар сияқты емен жарқын күле алмайды өйткені үйінде балалары кішкене қарны ашыңқырап отыр иә болмаса бір үстіне әдемі бір киім іліп бара алмайды өйткені оған мүмкіншілігі жоқ бұл қаншалықты самооценкасын төмендетеді және ә, сонда ол менде осындай жағдайларым бар деп қонаққа бармау керек па әлде осындай осындай бізде енді расын айтқан кезде отбасылық материалдық қиыншылықтарға байланысты көп деген біздің қыз келіншектерімізде ол өзін жақсы көреді бірақ оның жағдайын дәл қазір осындай мүшкіл екен көрсетуге қымсынады не істейміз шыны керек бұл өте өте қиын актуальны дейді сұрақ қазіргі таңда мен дұрыс қойып өте дұрыс өте керемет қойып отырсыз бұны жан жақты қарау керек біріншіден ол өзін кінәламау үшін қазақ әйелі дәл қазір басындағы қиыншылық үшін өзін кінәламай осының өзінен сытылып сабырлық етіп шығу әдемі көркем иә. сабырмен осыған бір кішкентай бір э, гүлге су құйып жіберейікші ең бірінші сіз аман есенсіз 12 мүшеңіз сау шүкіршілік шүкір себебі мен енді өзім психолог болғандықтан қарымдылық қайырымдылық қорын ашқандықтан солай ә, былтыр қазан айында қайырымдылық қорын ашып ә, дамуда халықтар балаларға көмектесіп жатырмыз яғни сіздер бұл өмірде сізден басқа яғни әлем сіздің айналаңызда айналмайды мир не крутится вокруг вас бұл өмірде сізден сізден де мүшкіл жағдайда өмір сүріп жатқан адамдар бар сіз мысалға менің мына киетін киімім жоқ немесе мына аяқ киімім жоқ деп армандасаңыз біреулер сол аяқ киім киетін аяғым болса екен деп армандайды құндылықтарды өзгерту керек көп талап қоймаңыздар айтып отырмын ғой мүшеңіз сау басыңызда баспанаңыз бар жарыңыз бар балаларыңыз бар шүкіршілік етіп үйреніңіздер әрі қарай сол кез келген ә, аллах тағалам қиыншылықты сынақты сүйген құлына береді дейді сынақ деген бұл сын, анау мысалға бриллиантты шығару үшін иә әшекей тасты жасау үшін қаншалықты температурадан сынақтардан өтеді көрдіңіздер ма сол сияқты адам да сынақтан өткен сайын ол міндетті түрде бір жоғарғы деңгейге көтеріліп даму үстінде болады яғни егер қазіргі таңда сіздің өміріңіз қиыншылыққа толы болса кез, келген ана қараңғы түн күн шығардың алдында болады дейді соны ұмытпаңыздар Тір иә. тірі адам тіршілігін жасайды дейді осы жағдайда сіз не үшін берілді деп жазырмаңыздар. керісінше мен осы жағдайды пайдаланып қалай іс әрекет жасап өзімді балаларымды отбасымды алып шыға аламын осы жағдайдан деп соған фокус қойыңызшы кітаптар оқыңыздар қазір ә, қазіргі таңда бақытты мен енді бақыт отбасы деген біздің елде көп деген бағдарламалар бар яғни мысалға алпыс жетпіс мыңдық курстарды сіздер тегін өтіп өзіңізге жұмыс таба аласыз істеймін деген болам деген үйренем деген яғни бақытты болам деген адамға ә, көп жағдай берілген қазіргі таңда менің тағы айтатын ә, сүйікті фразам бар орысша нам легче всем страдать чем бороться за счастье адам табиғаты деген Қайғыр бақытсыз болуды жақсы көреді керісінше иә жылап анау ондай мынау мындай мемлекет жаман мен отбасым жаман деген сияқты иә ата анам маған мынандай оқу бермеді менің күйеуім оңбаған болып шықты деген сияқты оның орнына керісінше сен өзіңменен жұмыс жасап жаңағы күнделікті арнап арман мақсатыңды айқындап соған күніге жұмыс жасасаң сенің фокусыңды өзіңнің самооценкаңды көтеру үшін соған бағытталар еді сен жоқ біреуге жаңағы жалып жасауменен ақ энергияң бәрі кетіп жатыр көрдіңіздер ма Э, әпке жаңа бізге бір телефон қоңырау келген еді бүгін бізде телефон қоңырауында бір техникалық э, э, ақаулықтар болып тұрған сияқты дей тұрғанмен біздің бағдарламамыз өте қызықты болып жатыр деп есептеймін бізге келген телефон қоңырауында мынадай мағынада екен күйеуім еріншек жақсы сапалы мықты елге көрінетін мүмкін бір, бір жаңағы билік шығар басқа шығар сондай жұмысқа бар десе комплекс э, жаңағы бар иә неполноценности мен оны істей алмаймын ұят қой деген сияқты күйеуі ә, көп жалқау жақсы жұмысқа бар десе бармайды ананы істесе істемейді осындай күйеуге оның өзінің самооценкасын көтеру үшін не істеуім керек деп э, бір келіншек хабарласқан екен енді айтып отырмын ғой жаңағы мына сіңілімде айтқан дүниесінің бәрін жаңағы айтылған дүниені қайтадан айтуға тура келеді да жаңағы иә, айтып отырған иә. келіншекке өйткені көп нәрсе жаңағы өздерің айтқандай үйдің жаңағы хозяйка дейді ғой үйдегі әйелге көп байланысты жарына жарына деген сүйіспеншілігі жарына деген өзінің жаңағы сырласуы ақылдасуы тыңдата білуі қарата білуі жолдасын демек әлі де ана келіншек көп жұмыс істеу керек ана күйеуіне миына санасына жеткізу үшін көп нәрсе жаңағы айтылған дүниенің бәрін жасау керек сияқты онымен сөйтіп бүйте ғой деп айта алмаймын тек қана оның миына жет төргі сүйреу мен көрге иә. сүйреу деген әңгіме иә, бар ғой міне әйел өзі өзі белгілі деңгейде ақылды болса жаңағы айтып жатқан дүниенің бәрі бойында сол қасиеттің бәрі бар болса ол түбінде ол күйеуі жарып шығатыны анық ол өз өз бірінші өзінің самооценкасын көтеру керек сияқты ана әйелдің содан кейін барып ол күйеуімен жақсы жұмыс істейді күйеуі сенімділік бұл жерде екі түрлі нәрсе бар да біріншісі әйел мүмкін ә, күйеуінің қабілеттерін асыра ойлап жатыр да мүмкін ол жаңағы мансап қуатын жұмысқа жасауға қабілеттер жоқ шығар ол кісіге айтатын ә, менің <laughs> кішкентай ғана бір кеңесім бар сен неге ана жұмысқа шықпайсың деудің орнына жаным сен сол жұмысқа шығу үшін мен саған не істеп көмектесе аламын что мы можем сделать для того чтобы ты пошел там работал деңізші может быть тебе нужно пройти какие то курсы мүмкін бір біліктілікті көтеретін бір курстарға баруың керексің ба давай соған барып көрейік соны бітіргеннен кейін сертификат алып мүмкін ана жаққа резюмеңді жібереміз ба мен не істей аламын деп сұрақ қойыңызшы керісінше сосын хабарласып айтыңыз мүлдем басқаша реакция болады күйеуіңізде күйеуіңіз сізден қолдауды көреді сонда ол шабыт пайда қазіргі таңда сіз оны только критиковать етіп жатсыз сіз оны басып тастап жатсыз жаншып тастап еркекке өте қиын жұмыссыз болу еркекке өте қиын жаңағы еркектік міндетін жасай алмау бірақ еркектер бізден айрықша олар эмоцияларын көрсете алмайды егер үндемей жүрген еркек ол не значит что он не переживает біз оны түсінбейміз жақсы бәрекелді ә, біздің бағдарламамыздың бітуіне екі ақ минут яғни бір минут қалған екен осы бір минуттың ішіне бір тағдырды жақсы өмір сүруге баулитындай бір жақсы септігі иә, иә, тиген шығар деп жақсы <laughs> бір сөздеріңізді айтып сіздің септігіңіз тиген шығар бір бір ауыз жылы лебіздеріңізбен эфирімізді тәмамдайық құрметті асыл жанды ерекше тұлғалы қарагөз қыздар қыз келіншектер қарындастар әпкелер апалар ең бірінші өздеріңіздің жән жан тән қалауларыңызды ала біліңіздер өздеріңізді тыңдай біліңіздер қабылдай біліңіздер құрмет қошеметті бірінші өздеріңізге жасаңыздар өздеріңізді жақсы көріңіздер сонда сіздер толасыздар және басқаларға да сол махаббатты сіздер бере аласыздар мен сіздерге сенемін барлық нәрсе өз қолдарыңызда бақытты өз қолдарыңызбен жасай аласыздар құрметті біздің қазақтың қыз келіншектері бүгінгі айтылған дүниеден шынымен де кішкене де ғана бір адам болса да бір келіншек бір қыз болса да кішкене өзіне сенімділік пайда болса онда бүгінгі хабардың бекер болмағаны сіздердің әр уақытта өздеріңізді өздеріңіз бағалай біліп өздеріңізге өздеріңіздің сенімділіктеріңіз бәрекелді болса алладан сіздерден алла разы болсын алла сізді сүйіп жаратқан сізді сүйіп жаратқанда сіз неге өзіңізді сүйе алмайсыз құрметтеуді өзіңізден бастаңыз өзгеге де құрмет көрсетесіз адамда жақсы қасиет болмаса оған бақ та бақыт та қонбайды бақ та бақытқа өзіңізге байланысты сіз жақсы адамсыз келесі эфирде жүздескенше эфирде аман сау болайық